Уважаемые коллеги, э, у нас сейчас присутствует раз, два, три, четыре, пять, шесть, как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять со мной, да, девять, то есть форум э, имеет. Так, э, какие предложения? Тогда голосуем. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. На заседании у нас сегодня также присутствует Серкак Магомедович Шапиев, член Центральной избирательной комиссии э, Российской Федерации и куратор Ленинградской области, Тесленко Анатолий Михайлович, представитель политической партии «Единая Россия». Анатолий Михайлович. Давайте, чтобы все знакомились между друг другом. Так, э, Попов Иван Сергеевич, представитель заявителя Чернова Андрея Владимировича. Чернов Андрей Владимирович. Сероус Василий Николаевич. Данилова Наталья Александровна замечательный. Ну, Лобанов Юрий Юрьевич. Наумов Дмитрий Владимирович, корреспондент социолога «Саммит», наблюдатель Петербурга. Любушкина Марина э, Викторовна, она здесь, но она сейчас, я понял, отошла, да? Да. Член избирательной комиссии у нас Бодягин сегодня не прибыл, да? Нет. Подмазка Дмитрий Николаевич, член справа совещательного голоса кандидата Любушкина Марина Викторовна. Акулисова Татьяна Викторовна, член Совета общественной организации, наблюдатель Петербурга. Так, э, у нас сегодня в повестке дня один вопрос. Вчера мы выезжали по этому вопросу с Евкашем Магомедовичем на территорию Кузьмовское э, городское поселение в муниципальную избирательную комиссию в период проведения предлагаю принять данный вопрос э, и повестку за основу. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Замечания, дополнение к повестке. А добавить можно один вопросик, рассмотреть агитационный э, материал? Коллеги, напоминаю, по порядку ведения э, комиссии избирательной областной правом внесения в повестку изменений и дополнений обладает только член по-моему, совещательного, нет, это совещательного тоже. Совещательного. И, э, та же, как и в прошлый И на голосование ставить вопрос вопросы имею право. Э, значит, та же значит, повестка дня утверждается и э, вносится членами э, не знаю, Если нас... плохо объяснили, мы можем вернуться к... Разные трактовки 67-го закона. Мы вернемся тогда к норме, к порядку, который у нас я бы хотел просто внести одну, Коллеги, чтобы рассмотрели. Я еще раз говорю, если вы считаете, что в моих, в моих действиях есть нарушение прав вас как э, члена с совещательным голосом, обращайтесь в суд. Порядок будет вестись так, как принято и как требует закон именно э, в рамках Хорошо, избирательной комиссии. Я вам предоставлю слово после комиссии, вы можете так же, как в прошлый раз, обратиться ко мне я хотел вопрос на комиссию вынести. Следующий, значит, а, есть дополнение предложения? Тогда а, предлагаю принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. А, Ирина Алексеевна. Пожалуйста. Вопрос у нас сегодня о ходе досрочного голосования при проведении выборов депутата Совета депутатов муниципального образования Тумовского городского поселения Северского муниципального района Ленинградской области. Пожалуйста. А, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, а, вниманию членов избирательной комиссии предложен проект а, постановления о ходе досрочного голосования при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузьмовского городского поселения ежедневно получаем информацию о количестве проголосовавших досрочно. В частности, в данном поселении, согласно информации, поступившей к нам от избирательной комиссии муниципального образования, в период с 30 августа по 4 сентября 2017 года а, в помещении избирательной комиссии муниципального образования досрочно проголосовал 531 избиратель. Это достаточно большое количество. А, кроме того, а, на рассмотрении в избирательной комиссии Ленинградской области сейчас у нас находится коллективная жалоба кандидатов э, в депутаты э, Совета депутатов э, муниципального образования Кузьмовского городского поселения Чернова Андрея Владимировича, Сираусова Василия Николаевича, Данилова Наталья Александровна, Лобанова Юрия Юрьевича, а также члена избирательной комиссии муниципального образования Кузьмовского городского поселения с правом совещательного голоса Курбатова Ивана Игоревича. А, эта жалоба коллективная, она поступила 4 сентября 2017 года. И а, одним из доводов, там несколько доводов жалобы, в частности, один из доводов этой жалобы, а, это довод о том, что в ходе досрочного голосования, как мы знаем, избиратель пишет заявление, и он должен указать причину, по которой он просит дать возможность ему проголосовать досрочно. И в частности заявители указывают, что вот э, эти причины были э, указаны таким образом, что понять, уважительно она или нет, невозможно. В частности, в самой жалобе э, написано очень кратко, просто что вот из данных заявлений невозможно понять, почему, по какой причине такие избиратели голосуют досрочно. Но есть еще приложение к этой жалобе, где приведены примеры формулировок, ну, в частности, приложение э, значит, э, жалобы скажу. Положение жалобы а, майора Александра Евгеньевича, кандидата, где в частности приводится пример формулировки такие, как «уезжаю в деревню, отсутствие в поселке». И приложение жалобы а, Данилова Натальи Александровны, ну, точно такой же, они под копирку написаны, точно с такими же примерами. Значит, а, вот в ходе рассмотрения этих обстоятельств, там, проведения досрочного голосования – а, вот этой жалобы, а, значит, э, исходим из чего? Во-первых, э, в пункте 2 статьи 65 Федерального закона об основных гарантиях указывается, что э, если законом не предусмотрено голосование подкрепительным удостоверением, а избирателю, который в день голосования по уважительной причине, и в скобках указывается, что это за причины, отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины, будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования, такому избирателю должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Как видно из текста закона, перечень э, причин, он э, не исчерпывающий. То есть есть формулировка и иные уважительные причины. Но при этом есть слово "уважительное", То есть все-таки закон подразумевает, что не любая причина, а только уважительная может э, дать возможность избирателю проголосовать досрочно. Аналогичная норма указана и в нашем областном законе о муниципальных выборах в Ленинградской области в части 1 статьи 48. А, значит, э, как известно, в соответствии с пунктом 13 статьи 21 того же Федерального закона об основных гарантиях Центральная избирательная комиссия в пределах своей компетенции вправе издавать инструкции по вопросам единообразного применения настоящего федерального закона. И в частности, э, существует постановление Центральной избирательной комиссии от 4 июня 2014 года, номер 233, дробь 1480-6, а, которым, в частности, ну, длинным названием, я не буду его цитировать, а, в <laughs> частности, этим постановлением одобрены методические рекомендации о порядке проведения досрочного голосования, помещения в комиссии на всех видах методических рекомендаций. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса Э, должны рассмотреть заявление, сверить причину, указанную избирателем в заявлении с перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте 2 статьи 65 Федерального закона, при наличии которых избирателю должна быть предоставлена возможность досрочного голосования. Если причины, указанные избирателем в заявлении, не соответствуют пункту 2 статьи 65, то члены избирательной комиссии, принявшие заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Избирательная комиссия в течение суток с момента поступления данного заявления, а в день предшествующий дню голосования не позднее времени окончания досрочного голосования обязана рассмотреть на заседании комиссии поступившего заявление, незамедлительно оформить в письменном виде свое решение и довести его до сведения избирателя. В случае признания причин уважительной, то избирательная комиссия принимает меры организационные по участию избирателя в досрочном голосовании. То есть Центральная избирательная комиссия предусмотрела некий порядок. Там конкретно, конечно, не указывается, что э, вправе отказать в досрочном голосовании, но тем не менее порядок этот подразумевает под собой какое-то рассмотрение вопроса только в том случае, если у комиссии возникает сомнение уважительности этих причин. То есть все как бы в любом случае коллегиально комиссия вправе решить. Конечно, а, применение, вот реальное практическое применение этого порядка весьма проблематично как уже указано под на 531 избиратель, если на каждого уделить хотя бы несколько минут, то здесь возникает опасность того, что а, какие-то избиратели а, смогут не реализовать свое конституционное право проголосовать досрочно. То здесь вопрос такой, как бы подлежит обсуждению. И а, с одной стороны, конечно, э, существуют такие методические указания ЦИК, их надо выполнять. И все-таки уважительность причины должна быть и в то же время реализовывать это таким образом, чтобы не препятствовать и тем избирателям, которые имеют право проголосовать досрочно, не препятствовать им это сделать. Потому что само количество избирателей нигде законом не регламентировано, нигде не говорится, что могут только 100 человек проголосовать или 50. Вот сколько сочло возможным, их может быть уважительная причина, может быть и тысячи. К сожалению, вот жизнь подкидывает различные ситуации. Но вот, тем не менее, вот такая вот сложная ситуация сложилась, поэтому э, предлагается значит, на рассмотрение выводы, которые здесь указываются, что все-таки указать комиссии на необходимость тщательной оценки причин, которые избиратели указывают в заявлениях о возможности проголосовать досрочно на предмет их уважительности. Ну и, соответственно, поскольку у нас э, с завтрашнего дня э, досрочное голосование плавно перетекает в участковую избирательную комиссию, то там также избирательной комиссии муниципального образования принять определенные меры, провести работу соответствующую и обеспечить, чтобы и там также соблюдались вот эти вот требования, вот этот баланс. С одной стороны, и давать избирателям голосовать досрочно, чтобы они могли реализовать свое право, но при этом и учитывать требования закона о том, что причина все-таки должна быть уважительной. И еще вот, э, может быть, сразу же как бы огласить, вот какие доводы еще были указывались в жалобе э, по поводу вот, э, применения административной ответственности? Как, Михаил ну, вот, э, Ильич? Я предлагаю все-таки, жалоба к нам поступила вчера в 11 часов, приехали как раз коллеги, которые писали все жалобы, я предлагаю сегодня провести рабочую группу по рассмотрению жалоб. И на следующем заседании тогда уже рассмотреть заседание. Почему предлагаю таким образом сделать? Э, во-первых, э, коллеги раз приехали, то хорошо бы их выслушать именно на рабочей группе по их жалобам. Первое. Второе. Э, есть вопросы, которые не относятся к компетенции комиссии, но должны быть проверены в установленном порядке правоохранительными органами. Это один из доводов, на который ссылались, в том числе про машины и тому подобное. Мы написали заявление, ну как мы написали, как обращение уже в полицию, но, как вы понимаете, что за полусуток э, ничего быстро произойти не может. Поэтому э, предлагаю таким образом рассмотреть э, вопрос именно касаемо самого заявления. А что касаемо настоящего, вот почему, вчера с Япшаком Магомедовичем мы выезжали, ну я скажу свое мнение, вчера вот коллеги там, сегодня, наверное, сегодня а, вот, ну, Татьяна Викторовна, извините. Един, ну, просто, который, извините, который... у меня тройной статус в этих выборах. Э, это член комиссии с правом совещательного голоса также от, а от кандидата, кандидата Лобанова какого, какого, и житель поселка. От, а от какого кандидата? А, Лобанова. Лобанова. Он здесь. Отлично. И житель тройной даже статус. Да. Ну, и так здесь. сложилось, я старательно эти статусы различаю. Да вот, э, я бы просто хотел все-таки показать одну из, э, скажем так, то, что с моей точки зрения не совсем а, правильно вели себя первые дни, вот как раз наблюда... э, те самые члены Совещательным голосом Я просто хочу показать, если комиссия, э, опять же, возвращаясь к тому предыдущему вопросу, если комиссия определяет порядок э, нахождения э, в э, помещении и наблюдателей, и э, других участников, в том числе э, членов с, с, э, с решающим голосом, членов с с совещательным голосом, то это должно соблюдаться. И вы вчера, нет, я еще раз, вот, э, позвольте, я закончу. Э, и вы вчера, в принципе, мне подтвердили, что как бы все как бы, шумы э, особо закончились, вчера все вроде бы корректно вели себя. Татьяна Викторовна, вы, у вас разные позиции, и это, скажем так, и допустимо, и, наверное, нормально. И я считаю, что у каждого есть своя позиция. Но с точки зрения закона, мы с вами говорили, что вы вчера подтверждали, что закону не противоречит то, что вчера происходило. Но вы бы видели э, другим способом э, улучшение ситуации. На что-то там комиссия идет, на что-то комиссия не идет. Это э, вопрос э, мы можем рассматривать в первую очередь с точки зрения закона. Я просто хочу, чтобы показали всем, если можно, разверните туда. Где время минут? 6 часов 12 минут. Отлично. Сергей, я еще раз вам повторяю. О том, что вы не имеете права стоять там, где находятся избирательные бюллетени. Будьте так добры, пожалуйста, уйдите оттуда. Вы мешаете работе комиссии. Вы мешаете работе комиссии, вы стоите за спиной у членов комиссии прав решающего голоса. Там, где находятся документы строгой отчетности. Будьте добры, выйдите, пожалуйста, оттуда. Пожалуйста. У нас есть, можно, да? Решение КМО, вот оно. Где вот... Решение КМО, где утверждена схема Подождите, я сейчас да, разговариваю с Сергеем. Я могу прокомментировать, что у вас схема, схема не, видите? не соответствует. Вот, схема. А теперь смотрим, Вполне где смотрите. А, смотрите, где находится камера. А эта камера стационарная, извините. Я просто говорю о том, что стационарная камера. А вот это видео для фото и видеофиксации, да, вот я, видите, встала вот сюда. А, и вот здесь... Ну вот тот человек, который стоит, да, вы знаете, он представляет э, кандидата Серова, ой, Седову, простите, Седову, да, э, стоит, э, помещ... стоит за столом, там, где находится бюллетень, хотя комиссии было определено место другое. Да, я согласен, э, что, возможно, надо было определить, может быть, чуть поближе, но, опять же, помещение какое есть, в таком помещении работает. И э, исполнение решений муниципальной комиссии должно быть обязательно для всех участников процесса и, потому что она является организующей комиссией вот в данном случае. Если э, с чем-то не согласны, есть, есть э, право на обращение жалобами в избирательную комиссию, муниципальную, районную, ну, в смысле окружную, да, и к нам, и в ЦИК, и э, в суд. То есть прав для защиты достаточно много. Но ну, мы вчера как бы с Сергеем это обсуждали, Э, э, и он э, говорил такую фразу, а я не признаю решение комиссии. Ну, это, мягко выражаясь, несоответствие, потому что на него также накладываются, не кроме прав, накладываются еще и обязанности. В данном случае обязанности по исполнению. Это как вариант. Мне обещали прислать вторая сторона свои Ой, видео я... но никто не, предос... не предоставил, иначе мы сегодня показали вторую сторону. Коллеги, э, поэтому, э, что касаемо непосредственно вашей коллективной жалобы, э, прошу тогда сегодня провести комиссию, ну, желательно, ну, в смысле, хотя бы рассмотреть, выслушать коллег, если есть возможность, лучше сразу после комиссии. Что касаемо самого проекта, э, проекта решения э, все знакомы, есть что добавить? осталось э, согласно э, своей э, регистрации, это во-первых. Во-вторых, они приносят заявление, где указаны причины. По приему досрочного голосования из восьми членов комиссии присутствует пять, для того, чтобы можно было сразу принять решение, если у комиссии возникнет сомнение о том, что причина указана неуважительно. Далее, а, все, а, весь процесс открыт. А, то есть избиратель записывается в реестр для досрочного голосования, ему выдается бюллетень, он идет в кабинку для досрочного голосования. Далее этот бюллетень вкладывает в непрозрачный конверт, который упаковывается, затем ставятся две подписи членов комиссии справа, правом. Да. То есть вот этот процесс э, вот такой. То есть, э, Вопрос все в другом. Да. Вот если мы, вот Елена э, Алексеевна сейчас сказала, э, типовые заявления уезжают там в деревню. А вообще у него в деревне есть собственность какая-то, куда ему ехать-то можно? Друзья. А, а это уважительная причина друзьям. А как определить? Что определяет уважительную причину? Ну, вот здесь вот это применение. Вчера приезжал Шабанов Сергей Сергеевич э, и э, значит, э, представитель по, да, по правам человека. Э, значит, он э, приходил на избирательный участок. Я рассказывала ему о том, сколько у нас проголосовало, где он видел все, как организовано голосование. И он сказал, что не хотелось бы, чтобы поступали жалобы о том, что э, конституционное право э, да, да, будет, потому что каждый имеет право, согласно Конституции, находиться там, где он хочет, э, на право на отдых, на труд. И поэтому э, у комиссии э, вообще не возникало вопросов, что данные причины неуважительные. Причем мы спрашиваем у избирателей, если куда он уезжает, если это необходимо, он дописывает это в заявлении. Там, я так понимаю, что у нас вообще 10 сентября закон нового вымер. Ну, пока еще нет, но судя по, ну, если по ну, таким ну, тенденциям, то да. Они все идут на фронт. Учитывая, что 7938 ну, жителей, это не жители, а жители, я вот приеду туда 10 я не должна ее видеть на избирательном участке вообще ни одного человека. Ну, <laughs> а, Комиссия а всего лишь а рассматривает заявления избирателей и дает им возможность осуществить свое право, проголосовать. И, э, соответственно, я просто не живу на территории, могу сказать, да, но помимо права и обязанность. А обязанность, правильно Ирина Алексеевна сказала, причина должна быть уважительной. А порядок дока доказательной уважительности у Не предусмотрено. Ну, ну, ну, ну вот, ну уехать, уезжаю в деревню, имеет право человек. На похороны. А там были такие причины на похороны, на свадьбу. Это если за три дня. А если за 10 дней на похороны, то или на кого-то? Просто думаю, что это Он может остаться на 9 дней, и на 20 дней, и ухаживать за больными родителями. И в этом я считаю, что избирателю э, комиссия не имеет права отказаться. В этом праве. Ну, вот мы вчера присутствовали, вот, э, Сершак Магомедович э, спрашивал людей, которые вот приходили, да, э, ну, тоже понимаем, что не все даже хотят говорить что и куда. Но а, Э, все равно обратить внимание на э, уважительность, наверное, надо все-таки, э, ну, скажем так, стараться более подтверждать эту информацию. Хотя, да, закон не предусматривает. Вы вчера были в вы там, может автобусы видели, как обычно у нас. Не было там ничего, ни автобусов, ни... Коллеги вчера тоже, наверное, подтвердят, что все было тихо, спокойно. Не удивите, ну, не Вчера два часа до вашего приезда была создана тишина. А до этого было что? А, а до этого 100 человек в день. Э, если позволите, значит, э, э, проблема обеспечения досрочного голосования, конечно, достаточно сложная проблема. Если заглянуть в историю развития самого законодательства, который это проблема регулировалась, там тоже произошли изменения. Раньше в самом законе было предусмотрено в случае возникновения сомнений э, относительности, относительно уважительной причины, то комиссия участковая обязана и имела возможность рассматривать на своем заседании. Сейчас эта позиция, эта норма из закона убрать. Но вместе с тем, здесь э, правильно заметила у нас Ирина э, Алексеевна, э, в методичках э, инструктивных указаний Центральной избирательной комиссии указывается на необходимость сверить причину, э, значит, э, уважительности причины, да, проверить причину. И тут возникает вопрос. Я вот как вы, значит, опытным путем, находясь в гуще этой событий, попытался задавать вопросы. Достаточно сложно, конечно. Человек, э, он, я, двое там пришли муж с женой уезжать в Финляндию. Но не верить, что они едут, например, я даже представить себе как член участковой комиссии эм, и как член Центральной избирательной комиссии не верить не могу. Но в то же время, значит, треба, давайте принесите вы, значит, э, приглашение или же, там, билет, который вы купили. Или загранпаспорт. То есть вот здесь есть проблема методики проверки, значит, валютной причины. Вот этой методики у нас, значит, э, э, ни ЦИК, ни кто другой не разработал. И вот пока я слушал Ирину Михайловну, у меня вот по ходу, значит, э, я думаю, вчера и сегодня как эта проблема возникла. Вчера, э, значит, на э, совещании Центральной избирательной комиссии с подключением, э, значит, э, видеоконференц-связи выступал председатель избирательной комиссии Московской области Горбунов Валентин Павлович. И вот он, выступая, сказал, значит, члены Московской городской избирательной комиссии, ну, имеется там на местных выборах, Шелех. Участковая комиссия, муниципальная комиссия требует, чтобы в обязательном порядке э, достоверность, э, уважительность причины была как бы обеспечена. То есть там то ли телеграмма похоронена, то ли там э, вот, э, то, что вы говорите, билет куплен куда-то, то ли у нее есть путевка. Вот они по этому пути пошли. Э, значит, насколько это является значит, законной, правомерной, значит, э, конечно, вопрос э, тоже э, значит, дискуссионный. Это первый момент. Второй момент, значит, э, когда я был в, значит, э, в этой же ситуации, помните, наверное, э, всероссийский известный случай в Барихе, я задал вот таким же, как начальному тогдашней муниципальной комиссии, секретарям точной комиссии, как бы, вы, может, потребует у них? Мы, говорит, попробовали такой подход. Значит, ну, прокуратура обжаловала, поскольку закон не предусмотрен. И после этого мы перестали это делать. То есть это было тогда, тем не менее, э, Московская городская комиссия этого требует, и, конечно, в итоге это обеспечивает значит, э, значит, как поток, который идет, э, уменьшит, да? люди уже не будут таким голосом. И вот в этом плане вот сейчас э, еще опять-таки думаю, значит, Э, э, возвращаясь к вчерашнему моему диалогу с теми э, избирателями, которые приходили на даст голосование, один из них сказал, вот я должен, говорит, значит, на, выйти на дежурство, я охраняю суд суточно там, да? И этот день я не могу находиться здесь. Другой говорит, это мой друг, в любом случае я должен, я уезжаю, я не могу за него до голосовать, поэтому я пришел. В любом случае я пришел, да? Значит, и, и вы должны обеспечивать. Теперь отказать ему, как можно отказать? И в то же время довериться, значит, доверить, что он правду говорит, тоже сложно. Значит, э, конечно же, вот то заявление, благ заявления, которое висит вот на комиссии, там просто указывается уложить причины. Там, там, закон тоже, вы знаете, идет перечень уважительных причин и по другим уважительным причинам. Это уже такое расширительное толкование. Э, и теперь еще один момент, проблема, которая заключается. Вот помимо того, что я сказал, вот каждое заявление, которое поступает в комиссию, допустим, поступило заявление, комиссия говорит, уважаемый такой-то Иван Иванович, мы ваше заявление коллегально рассмотрим, значит, э, вот вам назначаемо такое-то время, да? А там уже поток 30-50 человек ждут в коридоре. И каждого комиссия коллегально слушает, задает ему вопросы, кто-то будет отвечать, значит, э, искренне говорит, можно ему верить. Другой будет говорить, значит, какое ваше право? Я вам указал причину закона? Да, не указал. Тогда, значит, если человек значит, не хочет раскрыть причину, да, значит, тут вопрос возникает, насколько уважительно является его причина. И вот э, э, я думаю, значит, э, как же нам из этой ситуации выйти? Э, конечно, э, мы были вчера у губернатора вместе с значит, Михаилом Евгеньевичем, э, значит, и он тоже озабочен этой проблемой, и он э, значит, нам сказал, что как предусмотрено федеральным законодательством, досрочное голосование в нашем законе, имеется в виду Ленинградского областного закона, внесут изменения, исключив его как институт. Значит, конечно, ну, досрочное голосование – это благо, это возможность, которая предоставляется каждому избирателю, это, казалось бы, нормальное дело, но беда заключается в том, что значит, наши э, э, значит, люди э, значит, благо превращают как бы в злоупотребление этим благом. Да? И тут еще мы не знаем, значит, он ли, или добро он идет, кто может достаточно значит, э, правильно поступает, да? Он хочет голосовать, даже приветствовать надо, что человек принимает активное участие. Или за ним стоят другие люди, которые его понудили, либо подкупили, это уже остается за пределами нашей избирательной системы. Это уже не наша проблема. Но беда в другом заключается, что эта тень таких негативных, которые за это стоят, набрасывается на избирательную систему и на недоверие к нашей избирательной системе. Вот такая проблема. Значит, э, учитывая э, вот эти проблемы, конечно, надо, мне кажется, методику разработки причин, да? Либо в законе надо будет, либо если мы хотим сохранить институт дошкольного голосования, надо дать возможность издательным участковым комиссиям или соответствующим территориальным комиссиям, либо муниципальным комиссиям, если человек приходит, действительно подтверждающий причину. Либо возвратить надо в этот закон, либо в том виде, как оно есть, она достоинство проблемной. И из блага оно превращается в неблаго и недоверие и системы. Вот, э, вот такой, как мы сегодня сейчас находимся. Конечно же, если закон четко регулирует, это хорошо. А поскольку доставляется на усмотрение, проблемы, Это одна часть проблемы. И вот я думаю, может быть, все-таки, я наброску сделал, рассмотреть все поступившие заявления о досуде голосования на заседании комиссии коллегиально, выслушал каждого избирателя и выяснил, изложив причины, оформил протокольно осмотрели каждое заявление, на срочном голосовании. То есть тут все слушают, видят, что этот человек искренен, ну это, конечно, тоже вопрос такой. Он говорит, да, ну, может человек доверить? Да, ну давайте проголосуем. Даем на голосование, он, если там остается, если там небольшой поток людей, ну, можно сказать, давайте мы вас приглашаем, даем возможность голосовать. А если большой поток людей, то уже тоже проблема такая. И я посчитал, за 531 заявление, 501 человек, 31 человек, который проголосовал в день, в среднем это 88 человек. Это человек проголосовали. Вчера 41 человек. Я там присутствовал. Это одни за другими шли. Тем более с 4 часов до 8 вечера. Это очень проблема. Но тем не менее, чтобы э, доверие было обеспечено, еще тем более мы знаем, что э, в участковых комиссиях, наверное, тоже будет досрочное голосование, тогда надо вот, наверное, может по этому пути пойти выслушал каждую из ветка, <laughs> и тогда, значит, выяснил. Он говорит, да, действительно, я выезжаю. Тем более, наверное, там есть люди, которые можно пригласить, значит, э, проверить достоверность, э, уважительность этой причины. Не знаю, это один из путей, который я думал. В целом, э, конечно, в том виде, в котором сегодня нам закон делает проблему в силу ее проблемности, это, значит, эта проблема остается. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, ну, я думаю, заседание комиссии, которая, наверное, будет рабочей группы, наверное, наверное, этот вопрос еще выяснит, да? А, я хотел о другом сказать, о своем значит, пребывании вчера на этом участке. Э, у меня вызвало такое восторженное, уважительное отношение э, к членам муниципальной комиссии, к пяти человек, которые там сидели, и которые все буквально по букве закона все старались сделать. И я думаю, у тех, которые там находились и наблюдатели, и учениками совершать границы, я им задал вопрос, есть какие-то претензии? Нету, все нормально. И им, да, вот я сидел там, где член комиссии, вот, по-моему, вы, да, тут, Нет, там, Татьяна Викторовна. Татьяна, Татьяна Викторовна рядом со мной сидела, я ей тоже задал вопрос, и говорю, да, я сидел, никаких претензий к этому члену А к оформлению и Оформлению. процедуре нет? То есть, по сути дела, процедурно, голосования нет. процедурно, как проходит э, голосование, подача заявления, рассмотрение заявления, оформление э, реестра досрочного голосования, э, значит, э, заклеивание конверта, каждый на обратной стороне конверта печати, подпись не только двух членов комиссии, еще трех-четырех человек, кто там присутствует, совещательным голосом. И после этого, когда все закончилось, проверяют каждое заявление, каждый конверт, и еще сверяют, а каждый день сколько проголосовал за все эти дни, расписывается все для себя указывает. И после этого, ну еще один вопрос, дополнительный, о котором говорил Михаил Евгеньевич. Сама папка вообще закон не предусмотрен, плюс все этого сохраняется в железном цифре. Они еще дополнительно, чтобы каждый день можно было бы четко обозначить, еще папку завели. Выплатовки еще опечатают, указывают. Это плюс тому, что закон не предусмотрел, не сделали. И даже к этой положительной стороне деятельности комиссии, представители, они еще к этому претензии предъявляют. Мне было интересно, ну голосовали, конечно, там, э, поскольку закон не предусматривает, они отказали. Но потом, когда я уже зашел в кабину, где комната, где находится жилец сейф, они говорят, вот этот жилец сейф, говорят, они могут сзади вытащить, разобрать, и потом заменить все это. Я говорю, хорошо, у вас и там, там железочка, вы ну, примерно представляет, вот там двери, на них и у них еще есть наклейки или стикеры, как называется. Стикер, когда открывается, если открывается, это вообще невозможно, значит, э, к нему доступ нет. Тогда я говорю, давай положим там внизу, э, чтобы шкаф не придвигался, внизу на полу, и на этой двери еще заклеят стикер. Уже, там уже придвигать невозможно. Малейшее движение этого шкафа, и уже будет чревато, что это порвется. И даже к этой степени дополнительно им на встречу пошли, все равно они были недовольны. И, э, значит, э, у меня, э, единственное, конечно, осталось такой осадок, и даже такой дополнительной мере обеспечения защиты, когда предъявляют претензии и остаются недовольными, любой, даже хороший поступок с их стороны оценивается как негатив. Это, конечно, мне это как гражданину и как член ЦИК это непонятно. То есть получается все, что они делают по закону, даже сверх того, что делают, они оценивают негативно. Это мне, например, непонятно. В этом плане э, хотелось бы как гражданам России, да, как избирателям, как наблюдателям, как членам Конституционной комиссии, все-таки быть э, на э, страже и совести, и соблюдения законности. Я понимаю, что некоторые из этих наблюдателей значит, хотят видеть только негатив. Надо видеть позитив в этой деятельности. И вчера, когда я увидел значит, после этого, когда проголосовали, значит, вот, э, там написали, послали процедурно члена ЦИК, главу облсборкома и наблюдатель, да? Нас, нас. Ну, Все послали. Но ну, это как-то надо... Э, процедурно послали. Процедурно послали. Но это уже некрасиво. Вы что послали? Вы себя посылаете? Это, наверное, некрасиво. По-человечески все-таки надо уважительно относиться к себе и к тем, кто с вами работать. И ради вас, поскольку вы написали заявление, я пришел сюда. Поэтому у меня, значит, э, есть э, как бы настоятельный просьба, чтобы вы все-таки давайте относиться друг к другу уважительно. Мы же делаем все для того, чтобы было доверие к избирательной системе. Э, ни одного, ни одного нарушения, наоборот, вы нам только на встречу вам пошли. И вот сегодня, когда мы здесь обсуждали этот вопрос, конечно же, Прежде чем просто рассмотреть это жалобу, которая поступила, надо обязательно порядке рабочей группы, чтобы рассмотрела, выяснила все обстоятельства, поставила точки над «и», после чего, может быть, например, эта жалоба вынесена на заседание комиссии э, Ленинградской области. Да? да. Вот, э, э спасибо за внимание. Меня, да. Простите, у меня еще такая идея пришла, и вот коллеги меня тоже поддерживают, что, может быть, в день голосования срочно. И если они будут выявлены, вот как-то закрепить это могут в законе федеральном. А, а Во-первых, Владимировна, мы же я понял, спасибо. Да, эту проблему, эту проблему тоже мы вчера обсуждали с заместителем прокурора области, э, поскольку не только комиссия, которая, значит, э, в том числе наша и ваша, э, наблюдает за обеспечением законности, прокуратура тоже должна обеспечивать законность. И не только прокуратуру, но и другие правоохранительных органов. И мы вопрос поставили такой, что надо будет все-таки обеспечить законность проверки дел, привлечением, наверное, правоохранительных органов, можно, наверное, все-таки предоставлять право опросить, выяснить, это люди действительно голосовали, значит, уезжали, значит, была ли причина уважительной. Если мы это сможем, конечно, это будет э, в честь э, правоохранительных органов, если это могут установить и нам помочь в этом вопросе, да? И если действительно так будет, э, значит, что человек просто написал, а фактически никуда не, не собирался уехать, э, значит, с учетом э, этого момента значит, и других моментов, вплоть до того, ну, уже, конечно, с учетом, если нарушение такое имеет место, обманули злоупотребление правом, да. А вопрос может поставить о том, значит, о признании недействительности. Значит, да. хотя, хотя, с другой стороны, хотя, с другой стороны, человек проголосовал, его голос, он, значит, э, э, как сказать, он обманул, да, но просто его, значит, была обеспечена тайна голосования. Тут, здесь, тут уже только, значит, к этому вопросу отдельно надо возвратиться, но, тем не менее, э, есть э, как оценить эту ситуацию, да? Было бы хорошо, значит, если мы смогли бы, или не мы, а вот те, которые это... мы это не имеем права. Значит, у нас э, таких прав нет. Мы в тот годы, когда человек пришел, Можем у него спросить, выяснить, можем ли это значит, э, оценить, является уважительной причиной, если он еще искренне будет, если он действительно покажет. Но и по тому разговорному диалогу, когда состоится, глядя человека в глаза, тоже можно иногда он <laughs> обманывает или нет. Ну, конечно, это опыт должен быть. Проблем есть. Э, э, но меня успокаивает только одно, что работа муниципальной комиссии по обеспечению досрочного голосования процедурно – Значит, и внутри там, что происходило, это было на достаточно высоком, хорошем человеческом и законном уровне. И второй момент, который мы сейчас заметили, вот э, Кузин, да, совещательным голосом, ну, мы выясняли, председатель комиссии вчера, он объяснял, когда он стал прямо там э, у окна, и, значит, там действительно находятся и бюллетени, и печати, и другие документации, он находится, ему делают замечание, ну, нельзя там находиться. Значит, э, он, э, я говорю, первый раз вижу такой, то есть он здоровый, меня это э, забеспокоило, распоряжение не прислушивается, тогда пришлось вызвать, значит, как предусмотрено жалобе, как ЧОП, да, частной охраны, который привлекает охране это здание. Пришли, обеспечили. Вчера, когда обеспечили, людей не было. А сегодня уже и председатель комиссии, и Кузин друг друга уже знают, соответственно, понимают, кто есть кто. А тогда, говорит, он был здоровый, не прислушивался, я не знаю, что он может с этой документацией делать. Я понимаю действия председателя комиссии, который вызвал на начем. Там были э, работы милиции. Вот когда имеет место такое неподчинение, там есть, как сказала Ирина Алексеевна, 569, да? Да, есть специальный состав в прошлом году введенный, 569, воспрепятствование э, законной деятельности, воспрепят... вмешательство в осуществление комиссии э, полномочий, установленных законом, либо создание помех участия избирателей. Там, в частности, вот перечисляется, что одно из э, полномочий – это организация на участке голосования. Организация голосования, вот в частности, для организации они издают постановление, где находиться, вот они организуют. И э, воспрепятствование этому это... Для оформления протоколы, это человек может привлекать административной ответственности. Более того, если это действие является еще более такими опасными, да, если еще статья 141 Уголовного кодекса воспрепятствовано осуществление деятельности работы комиссии воспрепятствовать. Тогда уже уголовная ответственность. О чем я тоже об этом тоже говорил. То есть рычаги воздействия есть, надо только их использовать, если такие имеются нарушители закона. Э, в целом, значит, э, после того, как рабочий день вчерашний закончился, э, значит, у меня значит, создало впечатление, что те наблюдатели, и, и, точнее, член совещательного голоса, который там присутствует, и те члены муниципальной комиссии в целом друг другу общее понимание нашли, уважительное отношения имеют место, и впредь, я думаю, таких значит, э, проблем не должно возникнуть. Да? Но тем не менее, с самого начала было бы хорошо, чтобы значит, там был бы обеспечен порядок, чтобы работники полиции могли бы там э, обеспечить порядок, но когда наплыв народа идет, а это уже более 6%, да? Уже больше. Более 6%. Э, а я не знаю, как практики а, муниципального уровня, какая явка там раньше была. Вы, как вы, наверное, знаете. 30-35-40. 30-35. А? Я правильно говорю, коллеги? Обычно 30-35-40. Ну, еще 30. У Морозовки было больше. А? У Морозовки было больше. Не, я имею в виду по Кузину. Мы сейчас про Кузину непосредственно. Если посмотреть предыдущий... Ну, если, если в этот день еще 30, может, будет 25% дополнительных день выборов, это будет хорошо. Тогда это 5% не столь решающий будет, да? Значит, ну, хотя, ну, уже 7. Коллеги, я вот еще один момент хотел бы просто... Да, да, я все. Я прошу прощения. Э, я еще один момент хочу предложить. Вот э, мы рассматриваем в рамках э, деятельности муниципальной комиссии. Но вы все там живете. Соответственно, вы все там знаете. Ну вот вы знаете, что тут пару дней назад задержали в помещении, где, которое принадлежит кандидату Чернову, да? вас задержали, да? Нет. На самом деле, насколько я знаю, у вас вот неверно как э, бы информировали. Во-первых, мне не принадлежит ну, ничего. Во-вторых, это вот я сам узнаю об этом с интернета. Ну тогда, чтобы не узнавали, надо все-таки, э, если вы знаете, представьте, если э, вы видите, что может быть нарушение закона за пределами участка, информируйте. Вот у вас в колене есть мы внимательно смотрим в том числе на карту нарушений Ленинградской области. Мы, э, наши горячие линии работают, и когда коллеги там пишут э, о том, что э, Михаил Евгеньевич получил заявление, а его нет физически, ну, коллеги, ну давайте хотя бы друг друга-то уважать. Я же тоже молчать не буду и через другие источники доведу правду. Зачем друг друга э, обманывать, если можно действовать только в рамках закона? Поэтому э, просьба, если есть факты, которые могут подтверждаться, вот вы заявление написали, оно важно, с ним будем разбираться. Э, когда вы ждете от нас э, замены всех органов э, только избирательной комиссии, начиная там от законодательных и кончая э, как это, правоохранительными э, и судебными, <laughs> и э, как и у ФСИД еще суда же, то э, не совсем это так. Но э, по своей линии мы будем отрабатывать. Поэтому спасибо всем за внимание. Давайте тогда есть еще вопросы по? Тогда предлагаю э, ставлю на голосование проект. Предлагаю его Э, предлагаю все-таки, наверное, дополнить вот э, предложениями, которые Сепшак Магомедович предложил. Коллеги, не против? Ну, чтобы участковая комиссия, когда уже подала одно заявление, чтобы они э, коллегам рассмотрели, выяснили значит, уважительность причин. И, соответственно, ну, люди, которые, участковая комиссия, которые там все жители этого селения, они, наверное, друг друга знают и лучше понимают. Рекомендовать. Да, рекомендовать. рекомендовать. Э, участковой избирательной комиссии, каждая поступившая заявление на досрочном голосовании рассмотреть значит, коллегиально, э, выяснил причину, э, для выяснения причины уважительных причин. И вам это как раз как представителям кандидатов и одновременно как наблюдателям тоже вы будете видеть. Так как вы живете в этой же деревне, в городе, да, вы будете все равно иметь возможность это все проверить. Не просто, написал заявление, пришел. А когда человек уже перед э, людьми дает слово э, о том, что он действительно уезжает, и люди доверяют ему, знают что человек. Э, тогда Тогда с учетом э, дополнений э, ставлю на Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Все, спасибо. Повестка исчерпана. Да, когда, когда вы работаете? рабочей можно скажу? Значит, уважаемые коллеги, члены рабочей группы, мы собираемся в кабинете, мы проводим следующую рабочую группу, и всех заявителей я тоже приглашаю. Шаша, Спасибо. Спасибо. А, пойдемте.